आयुष्यभर बाप आपल्या पोरांची लाईफ सेटल करण्यासाठी जिंदगीची बर्बादी करतात आणि तेच पोरग पंचवीस हजाराचा फोन घेऊन कॉलेजला गेल्यानंतर फोनवर स्टेटस काय ठेवतो माहिती का माय लाईफ इज माय जानू